siamo con Manuel che è membro dell'ISL, la sinistra socialista internazionalista eh, tedesca in Germania ed è anche, fa parte anche della Linke nella corrente della sinistra anticapitalista di questa formazione politica. Eh, facciamo la prima domanda che verte che sul, su qual è l'umore eh, tedeschi di fronte alla crisi dell'euro, ci sono posizioni nazionaliste oppure la consapevolezza che ciò che sta avvenendo nei paesi come la Grecia o nei paesi del sud Europa potrà accadere anche ai lavoratori tedeschi. Allora, la, la première question est quel est le sentiment chez les travailleurs allemands euh, face à la crise euh, de l'euro et s'il y a des positions nationalistes ou la conscience, la conscience chez les travailleurs que ce qui se passe chez les travailleurs grecs ou du sud de l'Europe pourra quand même se passer euh, chez les travailleurs allemands. Ah, bon, je crois que euh, la, position euh, dans, la classe ouvrière allemande est une position qui exprime le sentiment que relativement on s'en sort encore assez bien si on compare avec euh, les, pays euh, aux économies plus faibles, notamment en Europe du Sud, Portugal, Espagne, euh, Grèce, la Grèce surtout. je ne crois pas qu'ils sont ouverts à une, propagande chauvine agressive, mais quand même ce sentiment que on est quand même encore sur le côté euh, mieux traité prévaut. Et euh, il faut nuancer aussi ce diagnostic parce que euh, la classe ouvrière allemande elle-même est fortement divisée. Il y a déjà des millions et des millions de gens qui ont la vie pas facile, qui ont connu un, processus d'appauvrissement, de baisse du, du standard de vie, euh, de précarisation, etc. D'une part, et d'autre part, une autre partie de la classe ouvrière euh, qui est euh, fortement syndicalisée dans les grandes bastions industrielles, qui n'a pas beaucoup perdu. et cette division-là aussi évite des, actions en solidarité avec les, travailleurs d'autres pays. Jusqu'à nouvel ordre, par exemple, 4 14 novembre, euh, euh, où il y avait euh, vraiment des, manifestations massives, pas seulement en Europe du Sud, par exemple aussi en Belgique, en Allemagne, il y avait ville par ville seulement quelques centaines de gens de la gauche politique ou de la gauche radicale ou de syndicalistes combatif qui s'étaient mobilisés. Toute petite mobilisation à cette première grande journée euh, d'action commune en Europe, hélas. E... Seconda domanda. Ah, sorry. È probabile che Schulz tenti di darsi un profilo di sinistra per le prossime elezioni europee, quasi di rottura con l'europeismo che invoga nella socialdemocrazia? C'è da fidarsi? Allora, la seconda questione il est probable que Schulz euh, euh, cherche à se donner un profil de gauche aux prochaines élections européennes, euh, cherchant de rompre avec l'européisme qui est inscrit dans la social-démocratie, ou c'est probable cette position Oui, chez Martin Schulz, la position qu'il décrit, d'ailleurs euh, dans son livre euh, publié récemment, euh, c'est d'une part pour une Europe plus sociale et d'autre part pour une réforme de l'Union européenne, européenne dans le sens d'une démocratisation. Hein. Il dit qu'il faut démocratiser les institutions européennes en donnant les pouvoirs normaux d'un Parlement au Parlement européen euh, et euh, <clears throat> en créant, pour être bref, euh, plus ou moins à l'image de, la République fédérale d'Allemagne, disons, une, fédération européenne avec un vrai gouvernement européen, etc. pour les deux aspects, pour le social ainsi que pour l'aspect réforme, moi je pense que c'est une position qui est surtout euh, pour la galerie, pour, euh, pour, euh, pour, les élections, pour faire un certain profil dans les élections. Et ça masque que le SPD allemand, quand même, sur toutes les questions de fond, même avant qu'il est redevenu partenaire junior des chrétiens conservateurs hein, dans la grande coalition, il a soutenu et voté pour toutes les mesures euh, euh, euh, du, pacte fiscal, du frein à l'endettement, etc et soutient et a soutenu toutes les mesures de choc contre les populations en Grèce, au Portugal et en Espagne. et si on veut, à l'intérieur de l'Allemagne, déjà, le gouvernement Merkel euh, n'était pas perçu comme un, gouvernement de confrontation. on parle même d'une social-démocratisation des chrétiens démocrates et maintenant à plus forte raison avec la grande coalition, euh, ils ont réussi à réintégrer euh, les directions syndicales dans un consensus et le profil du SPD que Schultz représente est certainement presque exclusivement propagandiste et très loin, très éloigné de la pratique réelle euh, du parti. E di fronte a questa situazione, qual è la posizione delle organizzazioni della sinistra tedesca nei confronti della candidatura di Alex Tsipras alla presidenza della Commissione europea? E quelles sont les positions dans cette situation des, des organisations de eh, la gauche allemande euh, vers la candidature euh, d'Alexis euh, Tsipras comme président de la Commission européenne ben, Je suis de l'avis que <coughs> la décision de faire de Tsipras euh, symboliquement hein, la, tête, la tête de la candidature du parti de gauche européen est une bonne idée, euh, les, milieux de la gauche euh, anticapitaliste radicale en, Allemagne euh, ont des doutes si Syriza va vraiment dans l'hypothèse où il y aurait une crise gouvernementale en Grèce et des élections, Syriza pourrait, être, pourrait mener un gouvernement de gauche en Grèce. si Syriza serait vraiment prêt euh, à entrer en conflit avec euh, la Troïka, avec l'Union européenne, avec le, Fonds monétaire international et, euh, la Banque centrale européenne. mais de toute façon, c'est une possibilité qu'il y ait un conflit profond et que Tsipras réussit à lancer un débat dans toute l'Europe capable de mobiliser la solidarité dans les autres pays. Et euh, de toute façon, euh, si cette hypothèse se réalise, il pourrait y avoir un changement du rapport de force euh, si ça réussit. D'autre part, il faut dire aussi que, comme le parti du Link en Allemagne, qui récemment vient de tenir son congrès de préparation pour la campagne électorale pour les élections européennes, euh, a mis euh, beaucoup d'eau euh, dans le vin de sa critique à, l'Union européenne. je pense qu'on peut dire qu'il y a de bonnes revendications sociales, écologiques dans le programme, mais ils ont éliminé les caractérisations critiques de l'Union de l'Union européenne comme non démocratique, militariste et et impérialistes, euh, ils ont éliminé pour euh, que le chemin reste ouvert, qu'ils peuvent un jour, au niveau fédéral, être un partenaire de coalition euh, pour le SPD et les Verts. Et donc, l'orientation générale du Parti Die link et du, du Parti européen, de la gauche européenne, euh, est aussi une position, même s'ils disent que les bases constitutionnelles de Lissabonne hein, sont mauvaises, qu'il faudrait changer tout cela, euh, mais reste quand même euh, une, une position de réforme de, des institutions de l'Union européenne et pas revendiquer la construction d'une autre Europe par en bas, par un processus constitutionnel euh, qui se base sur les luttes, les résistances, euh, les résistances, l'internationalisation, euh, de l'auto-organisation par en bas des salariés et des, laissés pour compte. Et ça, c'est donc la critique de la gauche anticapitaliste au sein du parti et aussi en dehors du parti du Link à l'attitude du parti du Link et de la gauche européenne. infine adesso un'ultima domanda, eh, che ruolo potrebbe svolgere in Europa un coordinamento internazionale delle organizzazioni anticapitaliste eh, La dernière question, euh, quel est le rôle qui pourrait avoir une coordination internationale des, or des, des organisations anticapitalistes en Europe À mon avis, euh, c'est une question très importante. Euh, c'est très important euh, de tisser des liens entre les différentes euh, organisations anticapitalistes en Europe pour avoir une réflexion commune, une élaboration commune et aussi pour, pour pouvoir avoir des, des, initiatives communes pour des mobilisations au-delà des frontières hein, des États nationaux. Euh, nous avons en Allemagne euh, une démarche euh, de regroupement des petites forces anticapitalistes qu'il y a en dehors du parti Die Linke, entrant en dialogue avec les forces organisées en courant anticapitaliste au sein de Die Linke. Et, dans ce cadre-là, je ne sais pas encore si ça va se réaliser, mais, mais les partisans de cette démarche ça s'appelle une nouvelle organisation anticapitaliste en Allemagne. Euh, ils essayent d'organiser, de lancer l'idée euh, d'un congrès euh, européen de la, ou d'un grand rassemblement, congrès au niveau européen de la gauche anticapitaliste en automne à Berlin. et ceci en reprenant deux dates. 100 ans, 100 ans, 100, ans, euh, Première Guerre mondiale et euh, capitulation de la social-démocratie, euh, destruction de la, Deuxième Internationale et en même temps 150 ans, Première Internationale, l'Association Internationale Ouvrière, qui avait été fondée il y a 150 ans pour discuter ensemble euh, entre les forces anticapitalistes européennes, euh, aussi sur le renouveau d'un internationalisme conséquent qui implique aussi, euh, au-delà de campagnes communes, de se mettre ensemble et de créer un début d'organisation, d'une nouvelle organisation politique au niveau international, anticapitaliste et adversaires disons, aux tendances à l'intégration dans le système euh, euh, euh, des forces de la gauche modérée.